long, long. нее остался след, дикий яд Полок серо сквозь свои планы без меня Как ее забыть, ведь это все моя вина Что я с первой встречи просто пьяный без вина На губах ее остался след, он дикий яд Полок серо сквозь остался следом дикий яд Полностью раскроет свои планы